Gostaria de dar os parabéns ao Consulado Americano aqui no Rio de Janeiro pela sua nova página no Facebook. Salve, salve! Quero mandar um abraço para todos os amigos do Consulado Americano do Rio de Janeiro e mandar aqui vida longa para essa nova página do Facebook que vocês estão criando. Estamos juntos e conectados. Oi, pessoal. Eu queria convidar vocês para participar e para curtir a página do Facebook do Consulado Americano no Rio de Janeiro. Deem uma olhadinha, participem, convidem seus amigos, vai ser uma coisa muito legal.